गाइस मॉर्निंग भाई अब हम हैं ब्राइट में as the name says Bright बहुत ब्राइट टाउन है एक्चुअली और यहाँ से थोड़ी दूर पे ही जो है मल्टीपल नोन माउंटेंस हैं जहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरती है और मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ भाई देखो ये हमारी गाड़ी है उस पर जम गई है बर्फ़ और यहाँ पे फोर्ट नहीं था तो अगर आप देखो तो ये भले इतना नहीं है हल्की फुल्की जमी गई है यहाँ सब जगह तो थोड़ी देर में साफ़ होगी बाकी मैं आपको अराउंड दिखाता हूँ फिर आज प्रोग्राम है बर्फ़ के माउंटेंस में जाने का अच्छा हाँ ये भाई अपना हमने केबिन लिया है इस बार एक पार्क में और इसके अराउंड दिखाऊं अगर आपको तो जंगल अबे यार पता है क्या एक गड़बड़ हो गई गाड़ी यहाँ खड़ी करनी थी और सामने ही खड़ी कर तो ये है, है भाई यहाँ पर हालात सामने जंगल है और एक नदी बह रही है इधर देखो भाई ये स्नोमैन बना रखा है किसी ने यू भी हाउ इज इट ना ना ना स्मैक नहीं करना ओए बाय यू भी okay Eu vou ficar com mamãe. Assim. Aí, acho que eu vi um raio. भी कह रहा था उसे बस में जाना है अबे बंद हो रही है बंद हो रही हो जल्दी से बोलो उसको बोलो ना आगे जाके बोलो गो चलो आगे पूरा आगे ठीक है ओके बाय मैं भी कह रहा था उसको जो है बस में जाना है तो मैंने कहा चलो भाई तुम बस में बैठ जाओ चले जाओ वैसे हम कार यहाँ तक ले आए हैं तो उस यूवी की जिद की वजह से हो रहा है